get some tequila. Oční lékař vyjde z ordinace a povídá. Vidíte mi všichni? Pacienti odpoví. Ano. Ano. Ano. Tak běžte domů, vy simulanti. Mami, mami, hoří nám stromeček! Neříká se, že hoří, říká se, že svítí. Mami, už nám svítí i záclony.